costuma ser um texto animado para tus entradas de YouTube. Pero una posibilidad de hecho es usar After Effects, ¿no? Entonces, puedes dejar algunos enlaces de canales así. Pero yo no entiendo nada de After Effects, no tengo paquete Adobe, entonces, ¿qué he hecho? Joy usado essa app em meu celular. Em Android deve ter, de, deve ter né, para iPhone. Um, então, ele elegido la plantilla que he querido. He hecho. E desde meu celular tu obtém um arquivo GIF. Isso tu envia tu correio e lo descarga em tu compo. Entonces, una vez en tu compu, ups, lo que he hecho es convertirlo. Yo uso esa página. Então eu converti de GIF a MP4. lo convierto, lo descargo. E o que hago? Com esse vídeo eu, eu vou na outra página para poder arrostá lo Assim. Então, acá yo puedo cortar, ¿no? Voy a custom y dejo del tamaño que quiero. Y lo, lo salvo en Full HD, ¿no? Lo guarda descargar Ok. e esse texto eu lo subo a mi editor shortcut e yeah. já então isso eu agrego a minha timeline né? É, então você não vê que ele está grande, não? Então esse aqui é filtro de uso. De uso tamanho. Tamanho e posição. Derrubar o tamanho que, que queira. E o bico de onde queira também. E também uso um que se chama opacidade. Na verdade eu posso deixar ele um pouco menos, um pouco mais compacto E também algum fade in, fade out. E essa se queda assim, né? Vale.